Olá a todas, todos e todas, sou Cíntia Mendonça. Esta comunicação trata de los recursos necessários, ou seja, dos conjuntos de elementos materiais e humanos para montar um laboratório cidadão e criar redes colaborativas. Luego, em los próximos minutos, trataremos diferentes temas sobre los roles, por um lado, del equipo de trabalho e por outro, de los espacios. objetivo é ajudar lhes a compartilhar uma ideia do pressuposto necessário segundo suas possibilidades e a la escala que poderiam trabalhar. É importante considerar que, para criar um laboratório cidadão, é interessante que os espaços estejam conectados a uma rede de apoiadores. Os laboratórios não estão solos. Consideremos esta rede quando vayamos a organizar os recursos disponíveis. É possível ter hermosos laboratórios cidadãos com pouco ou muito recurso. Me gusta compreender o uso de los recursos como uma estratégia e não solo como uma condição que determina é possível ou não fazê-lo. Para gestionar os recursos há que criar algum tipo de governança, há que ter critérios, diretrizes e muita criatividade. Agora, para que podamos imaginar juntos algumas situações e possíveis condições sobre os recursos necessários, les daré um exemplo. Vamos ver como um único modelo de laboratório pode usar diferentes recursos e ter diferentes resultados. Una vez em Silo, a organização onde tra donde hicimos tres laboratorios, uno tras el otro en un plazo de três meses. O contexto era la crise democrática, econômica e sanitaria. Recién había empezado la pandemia em Brasil. Era necessário manter la distância social, entonces decidimos fazer un laboratorio virtual. Em maio de 2020 hicimos o primeiro laboratorio de emergência. ¿Qué recursos teníamos nosotras. En este momento no había muchos recursos materiales, no había buena conexión de internet, no había dinero. Pero había personas interesadas en dar su tiempo y sus condiciones eh, y sus conocimientos para ayudar a crear soluciones a los problemas que teníamos. Entonces buscamos personas que ya habían participado de los laboratorios presenciales y proponemos crear un equipo de trabajo de mediadores. También buscamos organizaciones de trabajo que trabalham conosco em cooperação e pedimos ajuda para difundir a convocatória, oferecer tutoria e conversações em formato em vivo. Luego de esta articulação, lançamos uma convocatória de projetos e finalmente tivemos 300 participantes que desenvolveram em 7 dias 27 projetos. Este taller, a participação foi or eh, por ordem de inscrição. Eh, duas semanas posteriores, nos juntamos a uma organização amiga que não podia levar a cabo suas atividades por parte da Covid-19 e decidimos trabalhar em cooperação eh, a, para fazer uma segunda edição do Laboratório de Emergência. Continuamos com a articulação do primeiro, incluindo ex-participantes e as organizações eh, eh, co cooperadas, não? E essa organização amiga moveu recursos de diferentes frentes dentro de seu pressuposto recursos esses que adaptamos para encarrar dentro das demandas do laboratório. Eh, os recursos eram humanos e financeiros. Já que havíamos, havia recurso para comprar materiais para os projetos, materiais para os projetos, pero não era infinito, eh, houve necessidade de selecionar eh, estes projetos. Não? Também contratamos um equipo técnico, eh, trabalhamos com 16 projetos e 240 participantes. E na terceira edição, realizada algumas semanas depois da segunda, trabalhamos com os recursos de uma fundação filantrópica privada em Brasil que nos donou um valor fijo para fazer o laboratório. Nosotros continuamos com as organizações cooperativas e a ajuda de nossa rede de participantes. Pero em este momento todos receberam pago, mediadores, técnicos e equipo de trabalho. Havia recursos para compra de materiales para os projetos e selecionamos então 11 invitamos cinco outros projetos de las edições anteriores que quiseram retornar lá para desenvolver outros aspectos de seu protótipo. Em este laboratório, trabalhamos com 200 participantes. Sin embargo, la forma como uno organiza los recursos financeiros, materiales e humanos influirá diretamente na la forma como funciona o laboratório e o tipo de impacto que produz. Né? Um laboratório necessita eh, diferentes tipos de inversão e a cooperação e a participação da comunidade é muito importante. Y el texto que les envié vão encontrar um listado de coisas necessárias para levar em sua caixa de ferramentas para a governança de recursos. E el texto também há muitas informações sobre como fazer, eh, como saber que tipo de recurso é necessário para cada contexto, como funciona quando fazemos um laboratório presencial, por exemplo. Para ajudar a estruturar e gestionar recursos, é importante ter um objetivo muito claro de lo que queremos alcançar com os talleres e com a infraestrutura que queremos organizar. É sempre bueno hacernos perguntas mientras planeamos. Em el texto também les dejo algumas indicações sobre isso. São exemplos de perguntas que hacemos a nós mesmas para identificar as potências de los recursos disponíveis. Muy bien, vamos a mirar un listado de recursos posibles, ¿no? A ver, recursos humanos. Empecemos con el equipo de trabajo. El tamaño del equipo es determinado por el tamaño del taller y cuánto hay de recursos financieros disponibles. El, el equipo puede ser solidaria, o sea, donar su tiempo y sus saberes, o tener un pago, depende del tipo de laboratorio que se va a montar. Dentro del equipo hay dos perfiles que son muy importantes. Los mentores. Los mentores tienen funciones distintas dependiendo del tipo de taller. En general orientan el proyecto para que el equipo no pierda sus objetivos, ¿no? ayuda para que los equipos logren crear un ambiente sano y productivo de colaboración. Son observadores, atentos al tiempo del taller. Pueden nutrir los proyectos con referencias, herramientas, ejemplos, hacer conexiones entre proyectos y e colaboradores del taller. Algunas veces también pueden observar el nacimiento de conflictos o prever problemas y e mitigarlos antes que la gente se desgaste con eso. Son el puente entre los proyectos, colaboradores y e la coordinación del taller. Hablemos ahora un poquito de los mediadores. Son el puente entre los proyectos del taller y la comunidad donde están inseridos. Son responsables de llevar a la gente para conocer y dialogar con las personas de la comunidad para conocer los lugares, los recursos del territorio donde están trabajando, eh, organizan reuniones con la comunidad, evalúan junto a los equipos cuál comunidad puede colaborar con el equipo o dónde el prototipo puede encajarse mejor. El trabajo de mediación empieza antes. En algunos casos, los mediadores trabajan mucho dentro del laboratorio. Va a depender mucho qué tipo de laboratorio y, de talleres de prototipado estamos creando. Otro aspecto importante de los recursos humanos é a rede de colaboradores. São as pessoas que já participaram de algum taller ou laboratório de outras organizações cooperadas. Essas pessoas ajudam muito a difundir a metodologia do laboratório dentro e fora. Colaboram fazendo que a metodologia funcione e muitas vezes se cambia em equipe de trabalho. Há muitas coisas mais no texto. Mire, por favor. sobre recursos materiales, ¿no? Eh, hablemos sobre ambientes. Crear ambientes es de las cosas más importantes y hermosas también en un lab. Ambientes arquitectónicos, espaciales y ambientes psíquicos, mentales, emocionales. En el texto les dejo un listado de posibilidades. Aquí les voy a, indicar dos que son muy importantes eh, en nuestro lab en silo. La conectividad. Tenho uma curiosidade. Para vocês, é possível imaginar um lab sem conexão de Internet? Eu penso que sim, já provamos. E já hicimos labs sem internet ou com pouca conectividade. Muitas vezes, montar uma rede intranet ou rede mesh pode ser uma boa ideia. A comida. Hum, nós damos muita importância à alimentação porque creemos que ela pode ajudar a manter o ritmo de um laboratório produtivo e tranquilo também. Creemos que é essencial ter comida sana, equilibrada, que não te dé sueño, por exemplo. É necessário ter opções vegetarianas e veganas ou atender a restrições que de, de específicas, não? Para isso, aprovamos um cardápio e se há cocina disponível, eh, nosotras eh, podemos tener un equipo fijo de cocineras que estén atentas al ritmo del laboratorio. En el texto hay referencias sobre la infraestructura técnica y ejemplos de muchos, muchos tipos de talleres. Eh, talleres de fabricación digital, eh, tradicionales, taller acabado, que son zonas libres de partículas, fotográfico, biohacking. Al montar talleres para um lab, considere o contexto territorial e os objetivos de, de sua existência. Em Silo, por exemplo, nós ah, optamos por solo ter ferramentas muito simples, básicas de marcenaria, reciclagem e planeamos comprar uma termoformadora. Todo o restante prestamos de outras organizações cooperadas. Isso ajuda a criar também participação e mobilização. Isso é, isso é uma estratégia para fazer com que o lab seja mais aberto, que se pueda articular, conectar e assim criar comunidades, não? E fazer mais grandes os impactos no território onde estás. Eh, encerro a comunicação aqui. Em el texto van a encontrar outros tópicos mais específicos que igual são importantes para organizar recursos e espero que hayan disfrutado seu tempo comigo. Saludos!